A więc zapraszam. Pierwszy, pierwszy prezentujący urząd, Śląski Urząd Wojewódzki, który jest laureatem y, naszego konkursu. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Szanowna Pani Minister, Panie Ministrze, Panie Wojewodo, Panie Dyrektorze oraz Panie, Pre, Panie Prezesie. E, Szanowni Państwo, jest nam bardzo miło, że zostaliśmy zaproszeni na tą konferencję e, i możemy zaprezentować aplikację internetową, której jesteśmy autorami, a która zajęła pierwsze miejsce e, w kategorii Instytucja Certyfikat Lidera Dobrych Praktyk. Moje nazwisko e, Zawora Marek, jestem pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. E, pełnię stanowisko mm, głównego specjalisty Wojewódzkiego Administratora Systemów Informatycznych Polityki Społecznej. Mm, e, zajmuję się sprawozdawczością, analityką, statystyką na potrzeby wojewody E, wykorzystuje mm, w tym zakresie narzędzia udostępnione przez mm, Departament Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W tym zakresie także pracuje mm, dla właśnie Departamentu Informatyki. W tym przypadku zajmuje się wdrażaniem e, systemu Empatia w województwie śląskim. E, w chwilach wolnych przy współpracy pracowników merytorycznych zajmuje się tworzeniem aplikacji pomocnych e, realizacji zadań wojewody w różnych zakresach tematycznych dla Wydziału Polityki Społecznej. Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Aleksandra Przybyła, jestem e, inspektorem wojewódzkim w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z wykształcenia jestem pedagogiem, zajmuję się nadzorem nad placówkami mm, instytucjonalnej pieczy zastępczej, które funkcjonują e, na terenie naszego województwa. Pomysł mm, powstania tej aplikacji, którą Państwu mm, właśnie prezentujemy, urodził się w 2012 roku, kiedy to w życie weszła ustawa o wspieraniu rodzinnej systemie pieczy zastępczej i wraz z tą ustawą weszły w życie nowe obowiązki mm, wojewodów. Jednym z tych obowiązków był obowiązek właśnie prowadzenia e, rejestru wolnych miejsc e, dla placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, które e, na terenie województw funkcjonowały. Jako, że ustawa nie określała dokładnie sposobu i trybu prowadzenia e, tych rejestrów, chcieliśmy wyjść naprzeciw potrzebom e, dzieci, to po pierwsze, ale też instytucji i służb, które e, zajmują się umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ale też w placówkach generalnie instytucjonalnej pieczy zastępczej. W związku z tym mm, pomyśleliśmy o tym, żeby udostępnić rejestr tych wolnych miejsc właśnie za pomocą aplikacji internetowej, e, która byłaby dostępna całodobowo mm, i zawierałaby w sobie bieżące informacje dotyczące tego, gdzie, w, jakim, mm, w jakiej placówce, na terenie jakiego powiatu te wolne miejsca są dostępne. Aplikacja internetowa, rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych e, została stworzona na zasobach e, informatycznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i e, w tych zasobach także internetowych, sprzętowych, serwerowych zajmuje się opieką nad systemem grono 17 informatyków, także system jest w pełni dostępny, czynny w sposób bieżący, całodobowy. Posiada wszystkie cechy, walory systemu profesjonalnego, e, czyli dojrzałej, pełnej aplikacji internetowej profesjonalnej. E, system działa jako e, część mniejszego e, e, systemu, e, który nazywa się SIPS Slask.eu. To system, który stworzyłem na potrzeby komunikacji. Jest to platforma wymiany informacji pomiędzy jednostkami sprawozdawczymi województwa śląskiego, a pracownikami merytorycznymi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Aplikacja mm, działa także samodzielnie pod, pod adresem powslask.eu gdzie w bezpośredni sposób można e, się e, za, można ją wywołać i e, zobaczyć informacje, zobaczyć rejestry. Aplikacja jest stworzona w sposób bardzo prosty. Stworzona jest za pomocą darmowego języka programowania w internecie. Składa się z czterech najistotniejszych elementów. Jest to po prostu raport wolnych miejsc, jako e, raport dla mm, wszelkich instytucji e, związanych z mm, zainteresowanych mm, informacją o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na potrzeby dostarczenia dzieci. Są to e, zwykle dzieci z interwencji, mówiąc w sposób ogólny. Raport zbiorczy informuje o E, globalnej ilości wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czyli e, placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim. E, występuje także wniosek o użytkownika, gdzie każda jednostka nowa czy bieżąca może wnioskować o nowego użytkownika, który będzie miał uprawnienia do aktualizowania informacji. I ostatnim elementem to aktualizacja, czyli dzięki mm, loginowi i E, hasło, można, e, użytkownik placówki opiekuńczo-wychowawczej może się zalogować i zmienić informacje e, o wolnych miejscach w placówce. Zaprezentuję teraz Państwu przykład dwóch raportów. Pierwszy to raport, z którego właśnie korzystają jednostki interwencyjne, czyli wszelkiego rodzaju służby typu Straż Miejska, Policja, one to właśnie korzystają najbardziej z informacji e, prezentującej ilość wolnych miejsc w placówce, która w tym przypadku jest e, podzielona na wolne miejsca dla chłopców i dla dziewczynek. E, widzimy to w tym miejscu. Podobną informację, ale w sposób zbiorczy, czyli w, w taki sposób zaprezentowana informacja nie kładzie nacisk na właśnie wolne miejsca, tylko na ogólną informację dotyczącą miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jest to wykaz po prostu zwykły, zbiorczy wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa śląskiego. Występuje prosty wniosek o użytkownika monitoring POW, co też powoduje łatwość użytkowania. E, każdy użytkownik, który chce uzyskać dostęp do aplikacji, aby zmieniać ilość wolnych miejsc w swojej jednostce, musi takiego użytkownika wystąpić z wnioskiem do mnie, podać adres mailowy, na który otrzyma informację e, login hasło. Na poziomie użytkownika, czyli e, osoby prowadzącej ten rejestr, e, występuje połączenie szyfrowane. Tak jak powiedziałem, jest to e, cecha aplikacji profesjonalnej oraz wręcz komercyjnej. Następuje także bezpieczne logowanie. Jest tutaj element potwierdzający, że użytkownikiem logującą jest osoba, a nie Y, program czy też y, jakikolwiek proces, który y, wpisuje, generuje jakikolwiek dowolne hasło. Kolejnym elementem jest prosta aktualizacja. System tak naprawdę dopuszcza tylko informacje o wolnych miejscach oraz rozgranicza ją na informacje o wolnych miejscach na chłopców i dziewczynki. A ja będę jeszcze przez chwileczkę tylko pilnowaczem czasu. Pozwolą tak, Państwo? Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Bardzo ważną rzecz chciałam powiedzieć, jakie mamy korzyści z tego systemu, bo, mm, bo to jest tak naprawdę kluczowe. Tak? Nareszcie mamy całodobowy, bieżący dostęp do tego, e, jakie są liczby, ilości dostępnych wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. To jest bardzo istotne e, ze względu na realizację potrzeb i praw dziecka możemy, stosując nas, nasz system, ograniczyć wszelkiego rodzaju e, stresy, które wynikają z tego, że dziecko zostaje odebrane z rodziny i, i zostaje umieszczone. Możemy przez to właśnie, przez zastosowanie naszej aplikacji, poszukać dla, dla dziecka placówki docelowej, czyli uniknąć przenoszenia dziecka, co się dosyć często zdarza ze względów organizacyjnych, prawda? I to jest bardzo istotna, mm, istotna sprawa. Nareszcie wojewoda dysponuje realną liczbą tych miejsc i ma um, informację bieżącą, którą możemy sprawdzić nawet tu i teraz. Um, przepełnienie w placówkach, które w naszym województwie zazwyczaj występowało w centralnej jego części, e, powoli zanika. Po dwóch latach funkcjonowania tego systemu widzimy, jak placówki funkcjonujące na obrzeżach naszego województwa również są zapełniane. Bardzo ważnym elementem jest to, że z e, aplikacji korzystają służby wszelkie, począwszy od policji, poprzez Straż Miejską. Straż Graniczna również z informacji, które posiadamy, korzysta z, e, z tej naszej bazy danych. Mamy możliwość również skrócenia e, czasu interwencyjnego, jeśli chodzi o przyjmowanie mm, właśnie na okoliczność jakiejś trudnej sytuacji, która dzieje się w domu. No i osoby zajmujące się kierowaniem mm, dzieci do placówek e, opiekuńczo-wychowawczych, ale też w ogóle do placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, nie tylko w trybie interwencyjnym, ale w trybie poszukiwania docelowej i właściwej dla dziecka placówki opiekuńczo-wychowawczej czy też regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, mają możliwość zrobienia tego raz porządnie, docelowo e, i zgodnie z potrzebami dzieci, bo taka była motywacja do, do, do powstawania tego, E, tego systemu. Bardzo ważnym elementem jest, jeszcze już kończę, usprawnienie e, przepływu informacji między służbami, z którymi współpracujemy, korzystając właśnie z tej platformy. E, chodzi o o policję oczywiście również, ale też o organy administracji zespolonej i niezespolonej funkcjonujące na terenie naszego województwa. Także to chyba tyle. Może jeszcze na zakończenie wspomnę o jednym szczególe. Aplikacja jest, e, że tak powiem, doskonała, ale posiada pewne mankamenty. Mankamentem podstawowym, na który należy zwrócić uwagę, to fakt e, przerwy w pracy systemu. Śląski Urząd Wojewódzki z założenia w dziale informatyki posiada wskazanie 6 godzin na rok. To czas, kiedy aplikacja może nie funkcjonować. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo Państwu dziękuję. Wiem, że jeszcze jedno zdanie Szanowni Państwo, jeszcze jedno bardzo, jedno bardzo ważne zdanie dotyczące e, funkcjonowania całości. Żeby ten system mógł zafunkcjonować, żeby on był skuteczny, potrzebna jest współpraca naszych partnerów, którzy działają na terenie województwa, czyli właśnie placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy też regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. To jest kluczowe i niezbędne, ponieważ to my od nich wiemy, że u nich to wolne miejsce jest i możemy to dziecko e, w bezpieczny sposób e, do tej placówki dotransportować. Mm, bardzo ważne i konieczne jest to, abyśmy mm, korzystając z tego systemu za każdym razem potwierdzali telefonicznie informacje, które uwidocznione są w systemie, ponieważ są one gwarantem e, no, sprawnego funkcjonowania całego przedsięwzięcia. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Mam nadzieję, że ta y, doskonała, niedoskonała aplikacja będzie mogła być y, jeszcze rozwijana, być może dzięki naszym, y, dzięki uczestnikom naszego konkursu, dzięki menedżerom, którzy również rozwijali bardzo, bardzo ciekawe narzędzia informatyczne.